Merhaba dostlarım ben Manyak Serdar ve ee, Sanras denilen manyak bir insanla oynadığımız, e, bütün gün manyak adamlarla ve manyak kadınlarla uğraştığımız manyak bir oyunu daha hoş geldiniz. Sizin manyak ahbaplarım. Haydi e, manyak oyunumuza devam edelim ama önce ben şu manyak çayımdan bir yudum almak istiyorum. Manyak. Gördüğünüz gibi nerede kaldıysam aynen devam ediyorum. Olduğu gibi seri halde çekiyorum bunları çünkü e, biliyorsunuz e, İstanbul'daki bilgisayarımda artık herhalde buradaki mi demeliyim. Ne oluyor lan? O kim? Ne oluyor? Hey Holmes, I've been busy. Caesar, what's up? I can smell Nacho's archery from a mile off. Racing my friend. Cars, not oh. Oo. cars, but fast man, fast. Oo, elinde var. Street racers from San Pietro. They here to tear the blacktop. No chota, No chota choppers. You wanna make some money? Just evet. poke shit in the woods. Why you keep asking me that, Holmes? I told you I don't know. Well, all that business is business. Just get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. See you, man. Hadi bakalım. O zaman bunu buraya e, sevliyorum ve e, ondan önce manyak kadının görevlerini yapıyorum. Catalina, manyak kadın. Uh. Hey, Catalina, it's Carl. Come on, let's go. Ah, We got banks to rob, baby. Ah, yeah. Come on, let's go. In here, mi amor. All right, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. All right, I'm coming. Look, baby, I really need that paper. Oh, oh, my God! What in hell's name is that? This? Oh. You fucking prick? This is a rack. Mm. I'm gonna no, torture babe, your sorry no, ass. Please, no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Oh. Like one of your whores. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you <laughs> up. Oh, baby, please, no. <laughs> Please, baby, no. Ow. Ah. Ah! Oh! Ah! Ah! Ah! Yes! Maybe we can go out and rob now? How was it? Different. I knew Videoya başlayalı 3 dakika olmadı. Serious paper. Ve o 3 dakikanın büyük kısmında Sezar'la konuştuk. No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you and you act like I'm an idiot. Ve 3 dakika içinde birilerini işkence edip işlerini bitirdiler. Wow. Enough! I need some fucking money. Carl, you are really boring me please, sweetheart. I got in some real, real deep shit. Aynen öyle. Ya umarım yüksek olur. Yoksa Katalina bebeğim senden ayrılmak zorunda kalacağım. You ever driven a quad? It ain't easy. Especially when you got a screaming bitch on the back shooting past your ear. I like it when you angry at me, girl. I would like to anger you more often. Now that I'm looking forward to. Bakalım burada ne varmış. Haydi kanka. Small Town Bank. Okay. Yes'im, Miss Catalina Miss. Neden hiç maske takmıyorlar soyguna çıkarken? Neden hiç maske takmıyorlar? Keep these idiots covered! Alright, you heard the lady. No heroic shit. Come on, punch! Oh, shit! Shit! I give you one simple job! Idiota! Adamın tabancası vardı. Shit! Just bought another donut. Don't criminals have any consideration? We can collect that bribe later. Might as well go and take a look. Sizi bir dö dövmek istiyorum ben. Güzel paraları alayım, alalım. Ee, şunu söyleyelim. Hani şey yapmasak zaten ee, şey olacaktı. Olmadı peki. Ee, her türlü ee, şey olacaktı. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim her türlü alarm çalacaktı yani. Bizim adamlara vurmayla bir şeyimiz yoktu da. Ee, o güvenlik görevlisinin tabancasını istiyordum ben. Tabancasının menülerini istiyordum. Bizi mi bekliyordunuz? Wow. Güzel çok Gerizekalı neden şey yapıyorsun? Atış ediyorsun öyle. Merhaba. Hatayla bir dursan yerinde. Bebeğim ha. Buralarda ölü birisi mi vardı acaba? Evet şurada varmış. Kim lan? Yok yok yok yok kanka. Helikopter bey. Pilot bey yok öyle bir şey. Lütfen peşimizi bırakın. Şey. Wow wow wow wow wow wow wow wow. Sen nereden çıktın? paraları alayım. Ben diyecektim alamadım. Evet yetişebilirim. Polis beyler. Hoş olmuyor böyle hareketler. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Adamın üzerine mi düşeceğim? Düşmedim. Adam gaza bastı. Adamı ne gaza da basmadı. Ne, ne açtı bilmiyorum öyle. Birden fırladı ön tarafa. Kaybolmuyorum. Şu anda gayet bence ee, şey üzerindeyim. Seni, seni takip ediyorum yani şu anda gayet. Katalina hadi. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Tamam bebeğim seni eve götürürüm. What? What do I have to say to you? You're a great girl and all. But you gotta calm down. I know some cold-blooded cats wouldn't act like you. Oh, you get given a lioness and you want a pussycat? Whip. No, I just want... You know why I act like this? No. I love Carl. A woman's heart is a tempestuous place. Geldik 10. müzisyon. Güzel. Evet, CJ kadınlar konuşmayı hiç bilmiyor. Hödük, resmen bir hödük. 10 bin dolar! 10 bin dolar. Sıradaki görev neydi ya? Made in Heaven. Cennette mi yapılmış? Ne oldu? Eh? Ne oldu? O kadar ünlü müyüm ben? Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. No! No more! From now on, we just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean, you breaking my heart. I'm warning you. I'm in a really bad fucking mood. Hold on, another. I kill everybody who fucks with me. Especially you. Move! Hey, Okay. I feel good today, like a woman reborn. Cool, maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not uh... until I beast. Uh. Oh, well that's a relief to hear. Perhaps this time uh... no government motherfuckers will get in our way. Amen to that. Come on, drive. What's wrong? Nothing, I just hate men. Well, give me care. a break. Here's your break. Your break is you're not on my barbecue being eaten. Well, that's one eh. way of looking at shit, I suppose. Now, try to be a man this time. Oo! Against all odds mu? Siz tarihte gördüğümüz en kötü hırsızlarsınız. Tarihte gördüğüm en kötü hırsızlarsınız. İnsan bir maske takar. Wow. I warned you, you stupid bitch. Stupid fucking bitch. Oh. Now I kill you. Eat my shit. Hmm. Stop playing with your balls and hurry up. O, öldürdün mü onu? Herkes öldürecek mi? Yoksa ben bunları da öldürebilir miyim? Show me what you got. Para yok. Merhaba. Para. Para. Yok. Para. Ha. Ortaya bir şeyler çıkıyor gibi. Sanki bundan para çıkmayacak ama. Bilemeyiz. Ne oluyor lan? Tabii ki bebeğim, tabii ki. Benim suç ortağı bebeğim. Al. Manyak kadın. Oo, paraya bak. Paraya bak. Polis beyler, polis beyler. Polis de seni arıyor, paint spray'e git. Ne kadar uzakta o? Köprüyü geçeyim yeter benim için. Köprüyü geç, köprüyü geç. Oha! Ee, ters bir yerden sapmış olabiliriz. Evet evet sen öldürmüşsündür hiç şüphem yok o konuda. Polis aşağı uçtu. Güzel. Senin sakinleşmen lazım. Sakinleşmen lazım Katalinacığım. Sakinleşmen lazım. Sakinleşmedikçe e, güzel şeyler yapamayız. Güzel şeylerden kastım banka soygunu, e, cinayet, darp, taciz bu tür şeyler yapamayız değil mi? Sakinleşmedikçe. 19201. <clears throat> Hadi bakalım gidelim o zaman. Neden iyileştirmedi bu arabayı? Sadece boyadı. İyileştirmesi de lazım. Take me home now, big man. How we do? Is that all you care about? Money? No, but I really need to pay. You involve me. You make my skin crawl. Well, I ain't crazy about you either. That's just it. How little you know. Don't yeah. Let us enjoy the peace and quiet. Okey. İlginç bir insansın. Onu söyleyeyim yani. Çok ilginç bir insansın. Neyse. Arabanı mahvettik ama kusura bakma. Herhalde yenisini alırsın çaldığın paralarla. Öyle yapabileceğine inanıyorum. Öyle bir gücün var senin içinde. Hissediyorum bu gücü değil mi? Bence yapar. Bence yenisini alır. Al almasına gerek yok. Çalar direkt. Ne gerek var para harcamaya? Hatta biz neden banka soyuyoruz ki? Eğlencesin herhalde big man. Teşekkürler bebeğim. Bu ne lan? 2000 dolar ne? 2000 dolar ne ya? Gözünüzü seveyim ne yaptınız ya? Ya resmen dolandırıldık 2000 dolar ne abi ben bunu bu kadar mermi harcadım, para harcadım, yelek, yelek için bunu aldım, bunu aldım. Neyse. <clears throat> Katalina bize bundan sonra görev veremeyecek en azından. Ee, yine görevlerde göreceğiz onu ama en azından bize görev veremeyecek. O açıdan mutluyuz. Ve Sezar Yalpan'da. Wuzimu. Yo bro! Man, Where is this guy? Hey, I've been waiting forever, man. Where the hell you been? Söyle bakalım neresin? Sorry Holmes, I had no idea when the race would be. Right, you just happened to show up five minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning <laughs> passion, you know when it's time Oh, arkada kim görüyoruz bilmiyorum. Liberty şey, GTA 3'ü daha oynamadım. Hey CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where you from, friend? I'm from Grove Street Families. Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Aynen öyle. ya karakter tasarımları harika bu oyunun ya. CJ, Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Para. Get your car started. Para para para için yarışacağım. something real strange about that dude, Be careful, CJ. For sure. Para için. Arabaya gelip arabaya her yerden alırım. Şöyle bir kenara çekilseniz ben buradan bir geçsem. Büyükler geçse ilk önce. Aynen. Bırakın büyükleri bir geçsin değil mi? Ne gerek var size bu e, küçük adamların yarışmasına? Hoş bir tane büyükler bu yarışta da. Da benim. <laughs> Çok mütevazıyım bugün. Çok mütevazıyım. İşte birinciyim. Arada da bayağı fark var sanırım. Yani bayağı da fark attım. Aynı arkamda kimse görünmüyor şu anda. <clears throat> dikkatli sürersem, birazcık daha dikkatli olursam kaza yapmayız. Kaza yapmadıkça yarış bizimdir. Güzel. Araba bir orada 10 dakika boyunca kaydı. Kayarak gittik bir 10 dakika boyunca. Şuralarda bir yerde bir traktör falan çıkıyordu. Yoksa bir, önce, bir sonraki yarışta mıydı? Emin değilim. Wow! Wow! Kazadan kastım buydu. Kaza yapmamaktan kastım buydu. Hani toparla toparla toparla toparla toparla toparla. Hala birinciyim. Hala birinciyim. Hala birinciyim. Wow hala birinciyim. Orada kötü bir yere koymuşsunuz onu. Ben onun böyle içinden geçerim diye düşünüyordum. Geçememişim. Fazla üstüne çıkmışım. Belki birazcık daha hızlı olsam üstüne atlardım ama. Ee, kararsızlık kaldım orada. Benim acaba içinden mi geçsem üstünden mi atlasam diye. Aha buydu o dedim araba herhalde. Yaklaşıyor muyuz? Sanırım yarış bitmek üzere. Yoksa bir tur daha mı var? Emin değilim. Bir tur daha olabilir. Bir tur daha var. Panoptikon'a geldik. Leatherface'in evine. Lan sinek çekil önümden. Araba çekil. Lan çekil. Yarış var burada. Siz hepiniz ters şeritten gidiyorsunuz. Burası zamanında İngiliz kolonisiyle hepiniz ters şeritten gidiyorsunuz. Aynı şeyleri söylüyorlardır ama e, arda arda çektiğim için bana çok şey geliyor öyle. Aynı muhabbet devam ediyormuş gibi geliyor. O açıdan kusura bakmayın. Güzel şuradan sol sol yaparsak bir tane. güzel. Burada bir tane Leatherface filmi izlemiştim. San Andreas Machinima'sı. Ee, ve aklımı başımdan almıştı. Bu oyunda böyle bir şeyin yapılabilmesi. Çok film yapmak isterim bundan sonra. Woohoo! 5000 dolar! Oho! Oh, aksın paralar. Görev. Ohoho, arabaya bak be. You drive with style, Carl Johnson. And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you learn pretty fast with the police on your ass. <laughs> Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. Uh, you know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Aynen öyle. Maybe you can do a little business together. Yeah, I might just do that. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. Lütfen bana spor arabayı alıp gideceğimi söyle. Lütfen bana spor arabayı alacağımı söyle. Oh yeah. Bu ne lan? Bu arabayla ne yapıyorum ben? Az önce altında spor araba vardı. Neyse hadi bakalım yarışa girelim. Farewell my love. What, what I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? You prefer the curves of some nee. car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love you. Pek de benzer şeyler değil. Evet bu benzer. Sizce kadınlarda hiç hiç anlamıyorsun. It's too late. I don't love you no more. I love another, okay? O zaman neden saldırıyorsun? Şerefsiz. I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. <laughs> this Carl? This is my new man. Are you jealous? Are you going to fight for me? Ah? Nah, nah, I, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race. Yarışalım bebeğim. Siz geçeceğim her türlü. <laughs> Crazy bitch. her türlü geçeceğim ben sizi. Bu yarış patikası birazcık daha zorlu. Şerefsizlik yapmayalım, şerefsizlik yapmayalım, şerefsizlik yapmayalım lütfen. Haha! Bütün şerefsizliklerinize rağmen ee, bu işin altından kalkan benim. Siz değil, ben, ben, ben, ben, ben. Siz lanet hileciler. Demek arabama çarparsınız ha? Wow, wow, wow. Aha onlar da çarptı. Buna dikkatli olmamız lazım. Bunda kontrolü hemen şey yapıyoruz, kaybediyoruz. Buna bayağı bir dikkatli olmam lazım. Neyse en azından hala birinciyim. Araba pek sağlam değil ama e, bence e, arabanın parçalanmasındaki en büyük ikinci etki benim muhteşem şoförlük yeteneklerinden sonraki en büyük ikinci etki e, oradaki arabaların bana karşı olan tutumu oldu. Bayağı bana sert girdiler yarışın başlangıcında e, artık öyle olmayacağını bildiğim için daha rahatım. Çünkü yarışın başlangıcı değil artık. Arabalarda arkamda şey değiller. Yanımda değiller yani. Bayağı bir arkamdalar. Söylemeye çalıştığım oydu. Ben anlamıyorum. Bazen böyle konuşabiliyorum. Akıcı akıcı cümleler geliyor. Ee, doğal bir şekilde, rahat bir şekilde konuşabiliyorum. Bazen konuşamıyorum abi. Anlamıyorum ben bu olayı. Neden kaynaklanıyor onu da bilmiyorum. Oo, oh, haha aynı numaraya iki kez düşmem. Aynı numara iki kez düşmem. Belki düşerim. <laughs> Ama bu sefer düşmeyeceğim. İyi arabalar peşimde görmüyorum. Güzel daha rahatım. Catalina, Catalina. Aa Blueberry'e geldik. Epsilon yuvası bu sefer. Bigfoot, Epsilon, Büyük Koca Ayak, Leatherface hepsinin yuvasını görüyoruz. Gelerde, Ee, görevlerde. Neyse motor açık ama sıkıntı yok. Herhangi bir zararlı etki yok şu anda. Oo, sanırım sona yaklaşıyoruz. Çünkü bayağı başına geldik. Diğer yarışın başına geldik. Her şey takip ediyoruz şeyi patikayı. Anladığım kadarıyla. Zaten en büyük, en büyük zorluk da o. Çıkarken diğer arabalar dikkat etmeniz lazım. Sizi e, direkt suya falan atabiliyorlar. Sizi yoldan çıkarabiliyorlar. Hani literally. Kelimesi kelimesini yoldan çıkarabiliyorlar ki çok fena oluyor yoldan çıktığımız zaman. Çok hızlı gidiyorum, çok hızlı gidiyorum. Çok hızlı gitmek de sıkıntı yarışlarda. Kontrolle gitmek lazım. Yani diğer arabalar hem hızlı hem kontrollü gidebiliyor ama onları bir kez yarıştan çıkar. Aa bitti bile, bitti bile. Onları bir kez yarıştan çıkardığınız zaman bitiyor iş. 2.45 İyi. Güzel. Hadi ya. Ne avantajın varmış söyle bakalım. But it Not only was he racing, but he was satisfying me. Fully. What are you gonna say about that? Manyak kadın. Hmm. The advantage of a stick shift, I guess. <laughs> yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. O ne? Hey, wait a minute, bitch! What is this shit? They did to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Para vereydin. Yeah, whatever. Dostum kendine dikkat et. Bu kadın seni fena benzetecek. Söylüyorum sana. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. <laughs> Görev geçin. Şurada bir sevdiğim ben. Canım güzelim arabam. Canım benim. Unfair advantage arkadaşlar. Haksız avantajımız olmuş bizim. Oo, kim arıyor? What's happening? Hey Carl, dude. Now I got the little mama you're ne after. geçti? But be careful man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you, I don't know you. Prank caller, prank caller. Etrafımız manyaklarla sarılı. <laughs> Yemin ediyorum etrafımız manyaklarla sarılı. Bir tane sıradan dostumuz yok. Neyse ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınız Videodan keyif alıyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı Yüksek Çözünürlük'te kalmanız dileğiyle. Bay bay.